Miarahaba tompoko lahy sy tompoko vavy. Somary hiavaka kely ny météo antsika amin'ity volana ity satria omena antsika anio ny vinavina taom-pahavaratra iraika amby roapolo sy roa arivo, roa amby roapolo sy roa arivo amin'i Madagasikara. izany hoe manomboka amin'ny volana oktobra ary miafara amin'ny volana aprily. Hojerentsika amin'ny ankapobeny aloha ny mpamaritra ny toetr'andro amin'izany taom-pahavaratra izany. Ny sary anankiroa izay hitantsika eto dia mampiseho ny fihafanan'ny ranomasina manodidina ny fehin-tany amin'ny ranomasimbe Pasifika sy ny ranomasimbe Indianina. Ny ilany ankavia dia mampiseho ny loko manga fa mbola ao anatin'ny tranga La Nina foana isika. Ny ilany atsinanan'ny Pasifika dia mbola hangatsiaka hatrany raha oharina amin'ny ilany andrefana. Raha momba ny Oseana Indianina kosa dia mitovitovy ny fihafanan'ny ranomasina manodidina ny fehin-tany amin'ny ilany atsinanana sy ny ilany andrefana. Hojerentsika amin'izany ary ny tany rotsak'orana sy ny maripana mandritry ny taom-pahavaratra. Voalohany, sokajiantsika telo aloha ny taom-pahavaratra. Misy ny fiandohan'ny taom-pahavaratra ny volana oktobra sy novambra, ny aty fahavaratra, desambra, janoary ary febroary, ary ny fiafaran'ny taom-pahavaratra, marsa sy aprily. Raha ny fiandohan'ny taom-pahavaratra, ny tany rotsak'orana dia maina be tsy ampy ny tany rotsak'orana mihoatra ny tokony ho izy any amin'ny faritra atsimo andrefana sy ny ilany andrefan'ny faritra Androy sy ny Anosy. manodidina na anatombo kokoa mihoatra ny tokony ho izy ny tany rotsak'orana any amin'ny faritra avaratra andrefan'ny nosy ahitana ny faritra Boeny, Melaky ary ny faritra andrefan'i Sofia. Ny sisan'izay kosa izay miloko maitso izay hitantsika izao dia hifanaraka na hilatsaka kokoa noho ny tokony ho izy izany hoe tsy dia ampy mihoatra ny tokony ho izy ny tany rotsak'orana. Hojerentsika indray ny ady fahavaratra ny volana desambra, janoary ary febroary. iraika amby roapolo sy roa arivo, roa amby roapolo sy roa arivo. Ho betsaka ary hanatombo betsaka noho ny tokony ho izy ny tany rotsak'orana any amin'ny faritra Atsimo Andrefana ary mbola mahazo hatrany koa ny ilany andrefan'ny Anosy sy Androy ary ny tendrony atsimo ny faritra Menabe. Maina, izany hoe hifanaraka na hilatsaka kokoa noho ny tokony ho izy kosa ny any amin'ny faritra avaratry ny Nosy ahitana ny tapany atsinanan'i Diana, Sava, ny ilany atsinanan'i Sofia, ny tapany avaratra loatra Mangoro sy atsinanana ary ny faritra Analanjirofo. Ny sisan'izay kosa dia hifanaraka na hanatombo kokoa noho ny tokony ho izy ny tahan'ny rodankorana. Raha ny fiafaran'ny taom-pahavaratra kosa dia ho maina kokoa hifanaraka na hilatsaka kokoa noho ny tokony ho izy ny any amin'ny faritra Sofia, Boeny, Betsiboka, ny tapany atsimon'ny faritra Sava, Analanjirofo, Alaotra Mangoro, ahitana koa ny faritra Analamanga, Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany ary ny tapany avaratry ny faritra Atsimo Atsinanana. Ny sisan'izay kosa izay miloko manga dia mifanaraka na anatomy kokoa noho ny tokony ho izy. Izay ny taom-pahavaratra ho jerentsika amin'izay ny isam-bolana. Ny volana oktobra kosa aloha dia maina, maina hatrany ny any amin'ny faritra avaratry ny nosy ahitana an'i Diana, Sava, ny tapany avaratr'i Sofia, Mahazo ny Analanjirofo sy ny tapany avaratry Atsinanana ary mahazo kely koa ny faritra Alaotra Mangoro. Ny faritra avaratra andrefana sy andrefan'ny nosy dia hifanaraka na anatin'ny kokono ny tokony ho izy, ahitana ny boeny, melaka, menabe ary mahazo kely ny ilany andrefan'ny afovoan-tany ary ny faritra avaratry ny atsimo andrefana. Ny sisan'izay kosa izay miloko maitso dia hifanaraka na hilatsaka kokono ny tokony ho izy. Ny volana novambra dia mbola tsy ampy ihany ny orana, saika manerana ny nosy aza izao loko mavo hitantsika izao, indrindra fa ny tapany atsimon'ny Analanjirofo, Alaotra Mangoro, Mahazokely ny faritra Betsiboka, Atsinanana, Analamanga, Bongolava, Itasy, ny ilany andrefan'ny afovoantany ahitana ny ilany andrefan'ny Vakinankaratra, Amoron'i Mania, Haute Matsiatra, Ihorombe, Ny tapany avaratr'i Anosy mahazo koa ny ilany andrefan'Anosy ahitana ny Menabe atsimo andrefana ary ny faritra Androy. Ny tapany avaratry ny Nosy ahitana ny Diana faritra tapany atsinanan'i Diana, Sava, ny atsinanan'i Sofia ary ny tapany avaratry Analanjirofo dia Anatombo mifanaraka na Anatombo kokoa noho ny tokony ho izy izay tany Rotsak'orana izay. Ny sisan'izay kosa dia hifanaraka na hilatsaka kokoa noho ny tokony ho izy ny tahan'ny rotsak'orana. Ny volana desambra kosa dia ho maina ny tapany atsinan'ny nosy indrindra fa ny farany tapany avaratra ahitana ny ilany atsinan'ny Diana, ny avaratra atsinan'ny Sofia, ny faritry Sava ary ny tapany avaratry ny faritra Analanjirofo. manodidina na hanatombo kokoa noho ny tokony ho izy ny ilany andrefan'ny nosy manomboka any amin'ny faritra Boeny ary mihazo mianatsimo andrefana hatrany ka hatrany amin'ny ilany andrefan'ny faritra Androy. Ny sisa kosa izay miloko maitso hitantsika dia hifanaraka na hilatsaka koa noho ny tokony ho izy. Ny volana janoary kosa izay tena aty fahavaratra dia hisitraka orana tanteraka Madagasikara indrindra fa ny faritra avaratry ny nosy sy ny tapany atsimandrefan'ny nosy ahitana ny faritra Diana, ny tapany avaratr'i Sava, ny ilany andrefan'i Sofia, ny faritra Boeny, mahazo ny atsimon'i Menabe atsimandrefana, mahazo kely ny atsimo andrefan'i Orombe, ny faritra Anosy ary ny faritra Androy. Ny sisa kosa dia hifanaraka na hanatombo kokoa noho ny tokony ho izy ny tahan'ny rotsak'orana. Ny volana febroary kosa dia mizara roa i Madagasikara, ny any tapany atsimon'ny nosy dia hifanaraka na hanatombo kokoa noho ny tokony ho izy izay hita ny loko manga izao, manomboka any amin'ny faritr'i Melaky mihazo mianatsimo andrefana hatrany ary hatraty amin'ny faritra Androy. Ny ny afovoan-tany koa ahitana ny faritanin'Antananarivo izany sy ny faritra Amoron'i Mania izay mihazo mianavaratra hatrany izay miloko maitso hitantsika izao dia hifanaraka na hilatsaka kokoa noho ny tokony ho izy ny tahan'ny rotsak'orana. Ny volana marsa kosa dia hisitraka orana i Madagasikara indrindra fa ny ilany andrefan'ny nosy ahitana ny tapany atsimon'ny Melaky sy ny faritra Menabe ary mahazo kely ny tendrony avaratry ny atsimo andrefana izay ho betsaka kokoa no tokony ho izy izany tany rotsakorana izany. Ny sisa kosa dia hifanaraka na anatombo kokoa no tokony ho izy ny tany rotsakorana. Ary farany ny volana aprily dia mizara roa hatrany Madagasikara, ny ilany andrefan'ny nosy mahazo ny melaky ny tapany andrefan'ny afovoantany rehetra ary Menabe ny atsimo andrefana, Androy, Anosy ary ny tapany atsimon'ny faritra atsimo atsinanana dia hifanaraka no na hanatony kokoa noho ny tokony ho izy ny tahan'ny rotsak'orana. Ny sisa kosa dia hifanaraka na hilatsaka kokoa noho ny tokony ho izy, izany hoe tsy dia ampy mihoatra ny tokony ho izy ny tahan'ny rotsak'orana. Izay ny momba ny tahan'ny rotsak'orana fa raha hojerentsika kosa aloha ny maripana raha hozaraintsika amin'ny vanim-potoana fahavaratra ny fiandohan'ny taom-pahavaratra volana oktobra sy novambra izany, dia mihoatra ny noho ny tokony ho izy, izany hoe afana kokoa ny maripana manerana an'i Madagasikara. Toy izany koa ny volana desambra, janoary ary ny febroary, afana kokoa noho ny tokony ho izy saika manerana ny nosy, afa-tsy any amin'ny faritry Menabe, ny tapany andrefan'i Sofia, ny tendrony atsimo andrefan'ny faritra Diana ary ny tapany avaratr'i Betsiboka izay hifanaraka na hiakatra kokoa noho ny tokony ho izy ny maripana. Ary ny volana aprily sy ny volana marsa izay fiafaran'ny taom-pahavaratra dia mbola hafana kokoa noho ny tokony ho izy saika manerana ny nosy. Raha hojerentsika tsirairay ny volana oktobra, novambra hatrany amin'ny volana aprily dia mbola mitoetra hatrany izay Mafana mihoatra ny tokony ho izy izay maneran'i Madagasikara na ny volana oktobra izany ary hojerentsika toy izany koa ny volana novambra. Ny volana desambra kosa dia mafana mihoatra ny tokony ho izy koa isika maneran'i Madagasikara afa-tsy any amin'ny faritra atsimon'ny nosy ahitana ny faritra Androy, Anosy, Ihorombe, Atsimo Atsinanana ary mahazo kely ny ilany atsinan'ny faritra Atsimo Andrefana. Ny volana janoary kosa dia any amin'ny faritra Boeny, ny faritra Betsiboka ny ilany andrefana ary ny tapany avaratry ny faritra Melaky ary Mahazokely ny ilany Sofia izay mpanaraka na hiakatra kokoa noho ny tokony ho izy fa sisan'izay kosa dia hafana kokoa ny maripana isika maneran'i Madagasikara. Ny volana febroary sy ny volana martsa dia hitantsika fa mafana mihoatra ny tokony ho izy saika manerana ny Nosy. Maripana ny volana aprily dia hafana kokoa noho ny toko roa izy saika manerana ny Nosy afa-tsy ny faritra Diana, Sava, ny ilany atsinanan'i Sofia sy Alaotra Mangoro, ny faritra Analanjirofo ary ny tapany avaratry ny faritra Atsinanana izay hifanaraka na hiakatra kokoa noho ny tokony ho izy. Raha ny momba ny rivodoza eto Madagasikara indray amin'ity taom-pahavaratra ity, rahoviana vinaina telo ka hatramin'ny dimy no miôdiôdy hiôdiôdy amin'i Madagasikara, dia ho vinavinaina iray hatramin'ny telo no hiditra eto an-tanety eto Madagasikara. Izay izay tompoko lahy sy tompoko vavy no azo naroso anareo somary lavalava izy ity fa dia mirary soa anareo ary mazotoa hatrany manaraka ny Facebook sy ny